Conseller, mire, eh, em, me dut eh, que el que s'ha El Consejo auspicia un entramado de ONGs que desvía dinero de cooperación a sus empresas. El Grupo Compromís entrega al fiscal 14 gigas de documentación sobre la trama de fundaciones. Compromís conecta a la Consejería de Blasco con la trama de fundaciones, de distintos diarios. Eh. El Gobierno de Camps destina fondos de cooperación a comprar pisos de distintos diarios y distintos periodistas. Una oscura trama de fundaciones, fundaciones y ONGs socias de federación afín al PP. Un, el ex socio de un hermano del conseller factura a la Fundación Matriz de la Trama. Blasco alega que pagó 1,6 millones a la Fundación CIES por gastos distintos de la compra de pisos. Veu, a vostè també li publiquen. Compromís y EU acceden a expedientes y dicen algunas facturas no están claras. Compromís y EU denuncian que se pagaron 182.000 euros en transporte para una feria en Nicaragua. I així no suma i sigue, no tinc tant de temps per a, todo tot el rosari de diaris, distintos periodistes, distintos diaris, distintas línies editorials que han destapat que les coses en la seva conselleria no estan clares. Mire, l'altre dia, la, el dissabte, en les, en les reivindicacions de la plataforma Pobresa Cero en Alacant se cridava no a la corrupció en la cooperació. I l'al·ludien a vostè, senyor Blasco. Jo no li vaig a parlar només de lo dels diaris, jo li vaig a parlar del que jo vaig veure en l'expedient que vostès em mostrar a mi en la conselleria, l'expedient que jo vaig anar a veure amb el senyor Morera. Un expedient que no està gens clar, Uno dels dos expedients del millor 600.000 euros. Uno per valor de 800.000 euros, en el que efectivament hi havia factures de pisos que quatre dies abans de tancar-se l'expedient se trauen i se diu que aquests no valen, quatre dies abans de tancar-se l'expedient. I no només això, en comptes de dir-li a una fundació que entrega una factura d'un immoble per a justificar eh, menjar i aigua en Nicaragua, dir-li, mire, vostè és que no va a tornar aquests diners, va a tornar tots els diners perquè vostè no està habilitat per fer solidaritat. Eh? Vostès el que fan és acceptar les factures de consultories per valor de 275.000 euros, que no m'ho ha contat ningú que ho ha vist jo, que està allí, eh? vostès després, després de requerir-los tornar 149.000 euros, ells aportar factures d'un tal Felipe i Meri Barreda, fetes a mà, un tal Felipe de Nicaragua, fetes a mà, per 182.000 euros de transporte i alojamiento a feria agroalimentària. En Nicaragua, senyor Blasco. I jo li vaig dir al director general, escolta, vostè se creu això? per 182.000 euros uno compra mitja Managua. Uno compra mitja Managua. I sap el que me va contestar el director general? Formalment està tot correcte. Formalment. El mateix que va dir vostè uns dies abans. No podran demostrar nada. Vostè no va dir que no hi havia res que amagar. Vostè el que va dir és que nadie podrà demostrar nada, perquè formalment està tot correcte. I totes les factures ja les han amanyat vostès, perquè també li vaig preguntar al director general què costa que Nicaragua, quants euros se li dona a Nicaragua a una persona perquè te faci una factura de 180.000 euros? Euros, eh? No diners d'allà, euros. Què pot costar? 1.000 euros? I llavors el director va dir, no, però estan certificades per als regidors d'allí. Dic, ah, i què costa un regidor, que un regidor te certifica això a Nicaragua? Així, al, així a la comunitat valenciana costa ben poquet. Així a la comunitat valenciana costa ben poquet. A mí no me señale, jo yo no estic eh, en el govern. A mí no me señale, vostè té un problema, senyor Blasco. Vostè, vostè té un problema. Vostè és el conseller. Sí, algú ha vingut avui a sentir-lo així, a regodejar-se dels problemes que té vostè. Perquè vostè té diversos problemes. Per què se pensa que els demés som idiotes? Vostè se creu que jo puc acceptar 275.000 euros en consultories pagades a empreses d'ací per sembrar blat i per fer paus d'aigua? Vostè se creu que jo se me xucle el dit i que la gent se xucla el dit? que s'han gastat els diners de la gent que tenia fam en enriquir-se així quatre sinvergüences amics de vostès. I això no n'hi ha dret, perquè mentre així s'estaven comprant pisos, en Nicaragua la mortalitat infantil estava pujant en una hambruna que n'hi havia. A vostè això li importa, li pareix moral, que mentre els xiquets se morien de fam, el blat que tenia que aplegar no aplegava, perquè se ho gastaven en consultories. Això és indecent, això és indecent. I el govern que auspicia això és indecent. I vostès han fet una política indecent, perquè mentre la gent se moria de fam, vostès desviaven els diners. Se llenen los bolsillos con los empobrecidos. Això també dient l'altre dia en la manifestació. I me sembla que tenen molta raó, senyor Blasco. Què vol que li conteste a vostè en això? Eh? Què vol que li conteste a vostè? Vol que ixe signe? Què és el que vol dir vostè en ixe signe quan fa vostè ixina? Què vol dir? Eh? És dir, que vostè és una sinvergüenza que està faltant al respecte en esta càmera. Sí. ¿Es hecho lo que vostè vol ¿eh? que le diga? Que le diga que vostè es una sinvergüenza que no es capaz de mantener el respeto en esta Cámara. ¿Es hecho lo que vostè vol que li diga? ¿eh?